那家里。 छुपा मैं किसी से कहूँगी नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा मैं किसी से तुझे जगाए ले बाहों में और खुद ही गिर जाए मांगो ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा तूने दिल से दिया जो दिया ना कुछ बोला time हमें तू कभी छोड़ तेरे उत्ते मरदा प्यार तेन करदा मिलेगा तुझे ना कोई और पानी दा रंग वेख के है अखियां चो जाना आखियों से नींद चुराना रूठे पिया को हंस के मनाना ये हकीकत है या के फसाना ये हकीकत है या के फसाना सजना just